Nagize agahinda nkomereka nyuma y'ibyo nari nagiye nyuramo noneho n'abana barabajyanye nta sezerano ntaki ariko mu rugo byaje kuba ngombwa ko basa n'abadopita umwana w'imfubyi utagira ababyeyi ariko bamwadobita ari umuhungu, agenda ndi umukobwa w'inkumi. bamwadose bibiri na cumi bibiri na cumi na rimwe antera mubana mu rugo tubana mu rugo mm. ndayitwara ndakomeza ndiga zireka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima uzaba bumeze neza uyu munsi minerivare cyangwa amafaranga y'inzu yabuze no kurya n'intambara ariko ejo bishobora kugenda neza gusa ah, nta kindi ni ugukora cyane ubundi ukizera ibintu bigenda neza cyane uyu munsi kuri kamera za yelo tivi turi kumwe n'umukobwa mutoya reka dutangire yivuga mu mazina ye yombi ko mvuga ko uri umukobwa muto ugatangara reka dutangire yivuga mu mazina ye yombi kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro mvuze kuri mutoya ushobora no kuvuga imyaka y'abantu bakumva ko utari mutoya burya niyo waba uri mukuru hari umuntu uba uriho mutoya ushobora no na kuruta niyo mpamvu mvuze kuri mutoya reka twakire amazina yawe nitwa nyiraneza francine mm. ntabwo ndi umwana muto ni umumama w'abana batatu ku myaka makumyabiri n'icyenda mvuka mm. mu muryango w'abana icyenda ndi uwa munani mm. narangije amashuri atatu yisumbuye migaho umwuga gake mfite seritifika mu by'ububoshyi ububoshyi bw'iki bwijyanye n'ubudodo imipira mm. nyine ibikomoka ku budodo mm. ego yesi francine rero niwe tugiye kubana muri kino kiganiro agiye kutugezaho ubuhamya bwiwe cyangwa ubuzima bwe muri rusange francine rero ubundi francine isobanuye nk'umuntu wavuga ko francine ari mu ntoki francine ni umuntu uri aho nk'umunyamahoro utuje rimwe na rimwe bitewe n'aho ari mm. eh, byanaba ngombwa nyine akaba shapu mm. ego ese wavuze ngo mfite inkuru yanjye cyangwa ubuhamya bwawe ushaka kugeza ku bantu badukurikiye natwe niyo mpamvu twavuze ati reka ah, twumve ibyo ushaka kugeza ku badukurikiye wenda niba hari inama bakugira bayikugire cyangwa nawe ushobora gusanga ubuhamya bwawe ari inama cyangwa ari inyigisho kuri bamwe ruhande rumwe rushobora kuba inyigisho cyangwa gukomvenka abantu hmm. kuko ntabwo ndi buhere hasi urumva navutse mu muryango w'abana icyenda hmm. ariko nakuze tutabana na papa hmm. cyane ariko arahari nakuze mbona mama ariko na papa nkamubona bitewe n'ibyabaye mu rwanda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ntabwo byatumye dukura tubana na papa nk'imyaka icyenda biza kuba ngombwa ko agaruka mu rugo ubuhamya bwanjye rero uwashaka nabahera bibiri na cumi na rimwe umwaka wa bibiri na cumi na rimwe nigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye mu rugo ariko urihangana uvugira mu rugo ariko mama akaba ari umuntu ugira neza usabana wakira abantu wumva akababaro k'umuntu cyangwa akumva umuntu ku rwego rwe mu rugo byaje kuba ngombwa ko basa n'abadota umwana w'imfubyi utagira ababyeyi ariko bamwadobota ari umuhungu agenda umukobwa w'inkumi bamwadose bibiri na cumi bibiri na cumi na rimwe nkerinda mubana mu rugo tubana mu rugo hmm. ndayitwara ndakomeza ndiga impamvu navuze mu wa gatatu wa kane ntabwo nawurangije n'izibihembwe hmm. bibiri hmm. ndataha ndigeze amezi arindwi kwiga birananira ncara mu rugo igihe kigeze ndabyara byara umwana w'umukobwa mwiza cyane imana imuha umugisha aho ari hose agize amezi cumi na kumwe niyo se yamwihakanye eh, ise mwari mukibana mu rugo ko yaramaze kugutera yego ise yamwihakanye agendeye ku ko yari umwana wawe mumaze igihe munafasha mu rugo iwanyu ah, ntabwo mbizi ni umutima we wabimuteye ko yawe urumva yantenda ndangije toronkome nawe yarangirangije siniya fayive ndakeka agenda ararangiza aragaruka mm. ubwo ikintu cyatumye mwihakana ni uko famiye yanjye yari imenye ko ari we mm. byari bibaye ngombwa ko mbwiza famiye ukuri mm. um, famiye yawe yamenye yuko uwo mwana waguteye inda ari we waguteye inda ari uko wowe ubibabwiye cyangwa umwana avutse uko mbibabwiye umwana yaravutse afite amezi cumi na kumwe mm. noneho ubwo hari ibyo twari twumvikanye biba ngombwa ko tutabyumvikanaho aza kubona ikiraka kandi mu byo twari twumvikanye ni uko kubona ikiraka egare kumfasha ndi mu rugo ni akazi ubwo byabaye ngombwa ko famiye nyine tuza kuvugana nabi biba ngombwa ko famiye iza kubimenya kuvuga ngo niwe papa w'umwana egare kuvuga ijambo rimwe ribi ntajya nibagirwa sibye no kugutera inda nanakurose mu nzozi natokesha niko yakubwiye ako kanya imbere ya papa na mama abavandimwe nkurose natukesha hmm. birumvikana narababaye ndarira ako nikoramo akazi ko kubyakira hmm. ariko nsigarana indi ntambara mu rugo nyuma yo kubimenya nta n'umwe wigeze unyumva baravuze ko umubeshyera bavuze ati wowe urasebye biragucanze birakuyobeye wimubeshyera hmm. papa ati ukansohokera mu nzu hmm. naribi umwana hanze udukapu hanze utwenda hanze e mbona ibintu biri ku rundi rwego hmm. ndasohoka njya mu nzu yo hanze n'umwana wanjye urumva nta jambo mfite muri wa muryango wose wa abavandimwe bavandimwe nababwiye nta n'umwe wahise unyumva nibura nko ku kwezi kose hmm. nikoramo akazi ndatinyuka noneho numva ibintu bigiye ku rundi rwego ibyo nari ndimo by'imikino ndabireka hmm. ntangira guhaguruka ntangira kujya gushakisha utuntu nabona ku buryo nabonaho udufaranga ku buryo ndi bugire icyo mbona ntajya kuri mu rugo kuko sinari nkivuga ngo isabune yashize mm. sinari nkivuga ngo amavuta yashize sinari nkivuga ngo ndashonje bose bakuvuyeho yego ndashimira umumama umwe w'iwacu yitwa beatrice tumuzi abantu b'iwacu bashobora kubona iki kiganiro azwi ku izina rya mama damura mm. eric uwo mumama naragenda amureba umuturanyi w'umwana mwiza nyagasani akomeze kumuhaza uburame ndabwira mama damuru ndakennye kandi nkeneye amafaranga hmm. wampaye uriya murima wawe nkawo guhingira ati e eh, aratungurwa wowe nyiraneza wo kwa runaka umuntu uri bukubone mu murima wanjye hmm. uri guhingira amafaranga hmm. aragira ngo iki aravuga ngo iki mbwiza ukuri ndamubwira ngomba kubikora ntitaye ku muntu uwo ari we wese ahubwo urahama mm. eh ati ahubwo uzi ko inkono no ku mutima nta n'isukari nigeze nk'ubu hasi nigeze nanagusura ama ibihumbi bibiri mm. ni isukari niba uhashaka n'ubundi sinzahihingira uzaze uhahinge mm. urumva ni ubwa mbere ngiye gukorera amafaranga ngomba gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo mpahinge vuba mbone ayo mafaranga kuko nari nyakeneye nari nahise mfata umwanzuro wo kugira ute kuvuga ngo ngomba kwigira ngomba kuba hari njye wibeshejeho ndetse n'umwana wanjye numva ndarakaye nta muntu wo mu rugo nzongera gusaba ubufasha na bumwe ntarwaye erike narahinze ababimaye bakanyambura mu bishanga mwemera niba umuntu turi bujye mu murimo umwe agafata umurimo umwe nanjye ngafata akawukora umunsi umwe ninshaka nkukora icyumweru sindi bwishyure inzu ntabwo ndi bwishyure n'ibyo kurya kireka icyo ngewe umutima wanjye wifuza cyangwa icyo nshaka guha umwana mm. afuta ubwo ya demiri tereze bibiri na cumi na gatatu mm. muri icyo gihe bikiba ngenda nunguka inshuti nyine ziri aho zimwe duhurira muri iyo mirimo ariko iwacu haza kuza umushinga abagira neza kwa mm. abagira neza kuri paruwasi aho twasengeraga mm. bari bafite n'ubundi uwo mushinga iyo paruwasi yari isanzwe ufite wo gufasha abakobwa babyariye iwabo no gukura abagore cyangwa abakobwa bakora uburaya mu buraya mm. yego mama wacu aza kumpamagara ambwira ati ndagushaka kuko urumva ibintu bijyanye n'ahantu ndi buhurire n'undi muntu w'iwacu muri pibulike nari nahise mbikatira barambwira atari ikintu nshaka kandi umbabarira barira ngiye kugarukira imana batirisha umwana kandi uriya muryango uri kuri paruwasi ugomba kuwujyamo ndavuga e tante kumbwiye gutyo kubera iki ndataha ngeze ndamugana nzabyigaho ngeze mu rugo mama nawe bari byahita ahita ambwira wagira ngo bari bavuganye simbizi niba bari bavuganye ariko na mama ahita abimbwira bimeze gutya kuri paruwasi n'iki n'iki si wajyayo hmm. niba nzajyayo umwana zamumfasha ati we yaracyari muto uzamujyana ninzamamani nzamugufasha sawa ngenda ndiga nkagira igihe cyo kujya kwiga ibyo byo kuzagarukira imana nkagira n'igihe cyo guparitisipa muri wa mushinga ko wagombaga gukora perezidanse kugira ngo nihagira n'ibindi bintu bizakenerwa uwo mushinga uzagufate twabanje gukora perezidanse n'iki igihe kiza kugera baza kuza abaterankunga baraboneka bayitisha ubwo bafashe umwanzuro wo kuduha kuboha no kudoda njya muri departoma yo kuboha turiga umwaka turakora amasetifika baraduha birarangira baduha n'imashini zo gutangiriraho ariko ari iz'umushinga nta burenganzira tuzifiteho mm. si ibyo kugenda ugakora niba ugiye siga iby'abandi mm. ugende bibiri na cumi na gatanu naje gushaka i kigali ntura ahantu hitwa ku gisozi ubwo useze ntiwari ukiri umwana oya mm. wari umaze kwivuza imyaka ingahe makumyabiri makumyabiri eh, n'umwe makumyabiri n'umwe mfite makumyabiri n'umwe nabyaye mfite cumi n'itanu cumi n'umunani hmm. natwise mfite cumi n'irindwi cumi n'umunani ndabyara naje umwana afite imyaka itatu hmm. makumyabiri n'umwe wavuye mu rugo iwanyu uje gushaka cyangwa wari uje gushaka ubuzima navuye mu rugo nje gushaka uwo mugabo mwari muziranye yego twari twamenyanye nyine ndi muri ibyo bintu byo kuboha hmm. biba ngombwa ko dupanga umushinga wo kubana ariko bitemewe n'amategeko hmm. ndaza turabana muri sitarago mu buzima bubi nakifuriza undi muntu wese nkunda bwa buzima samutayime bwo kubura icyo kurya utwite hmm. kubura icyo kwambara yari yaraguteye indinda yego nahise ariko ndatwaza kubera niba navuga ko nabashije kubicamo kubera naya situwasiyo nabayemo nk'ibyara umwe wa mbere mm. isa kimwihakana ntago mbizi mm. gusa nabibayemo ndabyara umwana w'umukobwa wa kabiri mm. ako tugenda twiga gukora kwa tuva ku rwego rumwe tujya ku rundi tuva muri shamburete tujya mu cyumba na salo utuntu gutyo nyine ubuzima butangira gusa mm. n'ubuzamuka mba ndongeye mwarinda inda vuba vuba bidatinze ndumva wa kabiri ntago umwana wanjye wa kabiri n'uwa gatatu nta myaka itatu yuzuye ibiri yuzuye barutana mm. nabyaye uwo nkurikije abura ibyumweru bitatu ngo agire imyaka ibiri mm. bikimara kuba twari tugeze no ku rundi rwego nari nashakanye n'umuntu w'umufundi uri aho usanzwe wa nyakabyizi ya bitanu bine bibiri na cumi n'umunani niho nabyaye uwo mwana wa gatatu aza ari umuhungu yari ageze ku rwego rwo kuba yapatana inzu akayubaka hmm. inageretse urumva hari aho tuvuye kuri nyakabyizi ya bine hari aho tugeze hmm. ariko duhita tugirana amakimbirane hagira ibyo tutumvikanaho turashwana cyane twarwanye nimutse yimutse yagiye yagarutse <sighs> bibiri na makumyabiri mu kwezi kwa gatandatu arampamagara amusanga ahantu yari ari ati rero ngewe nta gahunda ngifite yo kubana nawe nubwo byagendaga kuriya ariko ndumva byararangiye mm. ndamubwira ibimenyetso byari bihari niba utabishaka ntabwo naguhata icyo nshima imana nakubangamire ni umwanzuro wafashe gusa ndashima imana ko ndi muzima ku byo twanyuzemo zari intambara zikomeye umwe yashoboraga kubigwamo undi akabifungirwa ariko ubwo ugiye amahoro uzibuke ko wabyaye nibuka ko wabyaye ntabirenze agenda akomeza ubuzima bwe nanjye ntangira ubuzima bwanjye ahigahiga ibiraka ngacuruza biri biciriritse bikanga ubundi bikemera umwaka ukurikiyeho aza kuntwara abana hmm. ntabwo yabantwaye mvuge ngo simubeshyira ngo yaraje ngo ahita abatwara aha ah. yaramamagaye ko abana numva nshaka ko bansura wabanzaniye ndi kubipanga bahita bamufunga dusubirayo tujya kumukurikirana baranamufungura ntabwo ibintu byari byabaye byari birenze byari kumugumisha ati eee eh, uraje mbese ni iki ibintu nk'ibyo guma hano ni iki ishize iminsi itanu n'ubundi turashwana mm. hano si iwawe haguruka ugende ufite iwawe singa ushaka abandi baraje mbese n'ahanini twapfa ibintu by'ubushoreke ni iki n'ubusambanyi runaka araje hano ni iwiwe wowe genda ufite iwawe mm. eh? ni ntabwo ndi buve hano gutyo gusa mpagara abayobozi b'umudugudu abaca amazi hahandi ahita afata abana biwe arigendera agiye nyoberwa ahantu bagiye ndamwihorera mbajije umwana arambwira ngo bagiye kwa nyirakuru hmm. ndamwihorera ndakomeza kwa nyirakuru hari hehe mu karere ka rutsiro hmm. ndatuza ndagenda mvaho nari ntuye ngurisha ibintu bimwe na bimwe mpegere menye situwasiyo z'abana n'amakuru yabo ujya mu rutsiro apana hmm. bari bari ku gisozi atarabajyana yabamaranye iminsi ine hmm. umunsi wa gatanu ngewe ngiye kubareba nsanga niho baje kubatwara hmm. nagize agahinda komereka nyuma y'ibyo nari nagiye nyuramo none n'abana barabajyanye mm. nta sezerano ntaki ariko nsenga imana dusenga ndituriza nkamwinginga wamaye abana banjye ntushoboye kubarera nanjye simbishoboye ndamwinginga abana aranga nyuma y'amezi atandatu abana bari iwabo nibana nawe yibana uko wabo barampamagara wino ufata abana bawe ni n'iki iki ariko nkeka ko ari imana yari yumvishije gutaka kwanjye ko ntabwo nigeze nishimira ko ndi njyenyine ntari mm. kumwe nabo mm. muri ubwo buryo bagiye abana naragenda bareba ndagaruka tugeze tugarutse kigali ndarwara noneho bimwe yambwiye bisa naho bibaye kubarera biranga inzara irabica nawe urabibona ko ndabibona ko bashonje kandi ndafite icyo gukora mm. ubwo naje kubona umushyitsi wanjye wa kera twiganye aza kunsura mm. ansigira amafaranga nayo ndavuga ni ntabwo ndi buyivuzemo ngo mbone n'uburyo ndi bwite ku bana ntari kujya gushakisha mm. twakoraga ibiraka byo gufura no gukora amasuku mu mago y'abantu ariko twitahira nyine kumwe n'imiryango yacu kumva nta kintu bitwaye wagiye ntabwo ariko bibiri ibyo kurya abana nabafashe mbashyira mukuru wanjye ari muhanga ariko nawe niba yarabashakaga niba atarabashakaga ntabwo mbizi ntuzagashiremo ariko byaje kuba ngombwa ko umugabo azi ahantu nabaga antwara ibintu byose ndahari hmm. araca ingufuri aratwara amamatera aratwara imyenda ibikoresho by'ingenzi bigaragara arabitwara hmm. wa mugabo mwabanaga yego papa w'abana babiri bato hmm. umuntu arampamagara ati umugabo yaje yisajije ngo baramubwiye ngo urindaya n'iki n'iki ngo araje kureba abagabo bari aho ngaho oke ndatuza njya kureba umuyobozi w'umudugudu ndamubwira ukuntu situwasiyo imeze mm. arambwira turumva ushaka iki mm. ndamubwira njye ndumva nshaka ko mwamunsabira imyenda mm. kuko njyewe ubu tuvugana nta bushobozi mfite bwo kujya imbere ngira ikintu mwaka yego umudugudu arabinkorera aramuhamagara yemera kumpa imyenda yonyine yampaye imyenda nari mfite udufaranga duke, njya muri kampani ziranga akazi nazo ni uko zampemukiye, ntangamo amafaranga bandangira akazi ko gukorera nakoranaga n'umunyakenya, nakoraga umunyakenya mu rugo, babana bari kwa mukuru wanjye ariko niko ampamagara ngiye kubaha se ntushaka kuza bintu nk'ibyo barwaye kandi si akazi ndimo ntabwo kari buhite kampa permission byihuse hmm. k'akazi byaje kugeraho biba ngombwa ko tudashoboka tunakomezanya na wa mukoresha nyuma y'amezi atanu hmm. nsubira mu buzima bwanjye bwo hanze bwo kwikodeshereza nishakishiriza ibiraka mu kwezi kwa cyenda ubwo ni umwaka washize nakoze ako kazi ko mu rugo mm. nk'amezi atanu mm. atandatu mm. nabo barampemukiye amasezerano avugaga ko mu gihe ugiye guhagarika akazi ugomba guteguza mbere h'icyumweru ugahagarika wamara kugahagarika ukarindira nanone ikindi cyumweru kuba kurangira akazi ariko umwaka urashize kandi ayo masezerano aba agomba kumara umwaka umwaka warashize amasezerano yarangiye nta kazi bandangiye nkomeza mu buzima bwo guhigahiga kuzenguruka nyine ntabwo bushobotse pe ariko nibwo turimo byaje kuba ngombwa ko njya kureba ba bana banjye ubu turi kumwe ku wa cumi n'abiri k'umwaka washize turarwara twese njye n'aba bana banjye babiri tubana ndi mu bukode inzu zishyurwa n'uko nagiye gushakisha turya ariko nagiye gushakisha none bararwaye nanjye ndarwaye nawe uri guhunda n'amazi twabimazemo ibyumweru bibiri ariko nyagasana arabikora turakira ariko dukira sitire namaze gukererwa kwishyura inzu gufata imbaraga zo kujya muri ka kazi byanze ah, mbese nyine ibaze ukirutse umaze ibyumweru bibiri urwaye uraryamye birarangiye ntabwo byoroshye ko wahita ubona akazi ukora k'ikiraka mm. byaje kuba ko nyir'inzu dushwana kumwishyura nyine birananira negera umuntu w'umuturanyi ndambwa none ko mfite matera wambabarira mu mafaranga nkimuka mm. nzayungukira mm. nge nguhe ingwate ya matera mm. ninyabona nzazanye igombore mm. arambwira nta kibazo ntiyigeze anajijinganya yampaye umunsi umunsi yampaye yampaye amafaranga nanjye matera ndayimuha twibera aho turiryamira hasi nabirenze turasasa ibitenge n'ibigoma turiryamira ni abana banjye inzu y'abandi ndayitanga eh minsi ishize sinjya kumwishyura ati narayigurishije hmm. wayigurishije n'andi yarimutse yimukiye ntago mpazi nkuza nawe nta nimero ye mfite tubikozeho iki arabanza ngo ndaguhereza amatera ntoya bihuriremo ni nta kibazo ngiye kuyifata oya ntabwo ndi buyiguhe ndaguha ibihumbi icumi eh, nashyira mu gaciro k'iyo yatwaye n'amafaranga yampaye n'ayo ashaka kungereka numva n'ibirimo nyine ndamubwira ke wagize neza mu gihe gikwiriye mu gihe kidakwiriye ugize nabi neza yawe ipfuye ubusa numva ufite umutima wo kumamatira yanjye uzamamagare nzaza nyishyure uyime nkugombore hmm. wanze ko nkugombora ngume matera yanjye wanze kunyereka n'umuntu umbwira ko wayigurishije ntabwo wayigurishije urayifite urimo urahemuka kandi urarushywa n'ubusa ego kugeza ubu niyo nkuru yanjye hmm. ntahigejeje hmm. kugeza aka kanya ubayeho mu buhe buzima n'ababana bawe abana ubu bariga ubu biga gute abana bariga bariga bose barimo bariga mu wa mbere mm. nagorwa n'ay'inzu ndagorwa n'ay'inzu no kurya ni rimwe mm. ibintu byarahenze birakanago ntabwo biboneka kuboneka nk'uko byari bisanzwe mm. ibyo twakoraga hari igihe ugera ku munota nanjye ndabyikorera nta kazi mfite kubera kovide nyine ni ubuzima bwo gupfundikanya to ariko turakomeje bo bariga nta kibazo kugeza akanya se ni nk'iki kintu wifuza kuvuga ngo eh, icyampa nka kino nanjye ubuzima bwanjye bwahinduka ku bw'amahirwe n'imana igize abo ikora ku mutima cyangwa nk'umuntu wakumva agize igishyika cyangwa umutima wa kimuntu mm. yamfashe swati wabona ubwo bushobozi bwo kungura iyo mashini yagiraho imvana haboneka igishoro se cyo gucuruza ubucuruzi buciriritse byagira aho bimvana kuko ubu ni ugupfundikanya none mbonye ikiraka yego ejo nkibuze nyine rumva ni sitarago hmm. yego yego ah, harya watubwiye ngo ni nyiraneza francine yes nyiraneza francine ati ngewe mbonye umuntu wamfasha nanjye nkagira uko nkora cyangwa akandangira akazi nanjye ubuzima bwanjye bugahinduka nanjye nakishima ndetse ngashima n'imana ni iki kintu noneho usaba umuntu wese uri kukumva by'umwihariko umuntu uri kumva kino kiganiro ni iki kintu wamusaba eric umuntu akora uko umutima wamutegetse hmm. urumva mfite egisperiyanse mu kuboha si urumva imyaka umunani ni myinshi ntabikora mm. igiye kuba umunani batari icyenda ni umunani ariko mm. ntabikora mm. ariko ndacyabyibuka ufite ubwo bushobozi cyangwa ubwo buryo wampa nk'akazi muri atere yawe ubaye ufite atere ikora ibyo bintu bijyanye no kuboha waba ugize neza mfite ntabwo navuga ngo ni akazi kabi kabaho kereka ko kwica no kuroga ndetse no kwiba mm. ariko akazi ko mu rugo naragakoze ese ako kazi ariko mfite umuryango w'abantu erega ubwo ni bane mm. n'uriya ndamubara nubwo akiri mu rugo mm. ariko ngomba kumwishyura ibihumbi makumyabiri yiga muri pirive yishyura ibihumbi makumyabiri bamujyanye mu ishuri rihenze muri icyo gihe nari mbishoboye numvaga nta kibazo yatangiye mbishoboye n'ubu ndagerageza gake ubwo nyuma natarutse nyuma wa muntu amaze kuva mu rugo papa wa mwana wa mbere byabaye ngombwa ko buri wese ajanisha arajanisha abona nta birenze mbasaba ndigendeye buri wese afata ikintu cyitwa gutuza ahubwo akansaba imbabazi yego hmm. kuko yaje kugenda ubutazagaruka sibyo nk'umuryango wari wamukavarinze ntuvuge ati umwana wacu arakubeshya n'iki n'iki waramwangiye bagire n'ibyo bari bafite n'ubushobozi cyangwa bagombaga kugira umutima wo kuvuga ngo tumukurikirane umwana wacu arakiri muto mm. nta byabayeho basa n'abashatse kunyakira n'abanyakiriye mm. ko mama wanjye we ndamushimira iyo ntayabonye y'uwo mwana y'ishuri nyine arayatanga yego ubwo rero ni ibyo ntago ukurikije ukuntu uri buze kumbona cyangwa wanyumva ntabwo wabura ikintu ufasha hmm. yego ugendeye ku byo mfitemo egisperiyanse cyangwa se n'imbaraga zanjye hari n'akandi kazi nakora eh, ntabwo nzi icyongereza cyane cyangwa igiswahili hari ubundi buzi wampa hmm. ugendeye kuri iyo sikirizi ntoya mfite hmm. yego ni byinshi Mm, gucuruza wama akazi mu iduka yawe nkagufasha gucuruza kama icyo ntungisha abana banjye cyangwa naho mba ugakorera umugisha mm. yego yesi reka dusoze francine avuga nimero ziwe ku muntu wumva akozwe ku mutima araza kuza kumuhamagara maze niba hari icyo yamufashisha cyangwa niba hari ikintu yamufasha kugira ubuzima bwe buhinduke yakimukorera kuko burya um, imirimo y'abera izibukwa n'imbere y'imana kandi abantu bavuga ngo ushaka icyo wakorera imana n'abantu kugira bazakikwibukireho ego hari akantu gatoya nari nibagiwe hmm. urumva abana bamaze amezi abiri baryamye ku bitenge n'ibigoma ushobora hmm. gukorwa ku mutima bavuga ati aba bana ariko ni rwanda rw'ejo hmm. unashingiye ko oke ubuzima bwose nciyemo ndi mama wabo ndabizirika ukagira iki ugakorera umugisha mm. ubonye n'ubushobozi bwo kumaka ukamatera wabukoze mm. ego mm. natwe tukongera tukumva ukuntu kuryama ku mufariso bimera turabikumbuye naho nimero yanjye yo ni zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatatu mirongo itandatu mirongo irindwi na kabiri gatanu hmm. yesi reka tugushimire cyane rero wowe wabanye natwe muri kino kiganiro niba wumva hari ibyagukoze ku mutima francine avuga ati abana banjye bamaze igihe kinini batazi kuryamana bo ku mufariso baryama hasi Eh, niba nawe warigeze kuryama hasi cyangwa utarigeze unaharyama ariko uko ubizi kose ni uko ibyo bintu bibabaza ndetse ah, binashengura muri make kuba warigeze kubaho neza ukaba utabayeho neza kubera impamvu nawe utikururiye ah, ni impamvu z'ubuzima twese twagiye tuba mu buzima bugiye butandukanye tuzi ukuntu kubaho nabi bisharira rero niba wumva wakozwe ku mutima n'iki kiganiro faransina ni umuntu mukuru ni umuntu ufite imbaraga avuga ati nanjye niyo utampa ibyo ngibyo wampa ibyo gukora bikungukira ndetse nanjye nkabigiramo amahirwe ah, yavuze nimero ziwe reka faransina tugushimire cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu mm. ah, ubutaha abantu twabanye tuzajya kumusura mu rugo iwe munarebe n'ubwo buzima abayemo munarebe n'abo bana niba abana bagiye mu kizamini niyo mpamvu twaje hano ariko ubutaha abana tuzabasanga mu rugo ah, murebe ubuzima babayeho uvuge ati ese ah, ari ngewe cyangwa ari uwanjye byaba bimeze gute reka tugushimire cyane kuba wabanye natwe ah, ibiganiro byacu ni akagaruka